ser precisa comer esse fruto com pão? Bem-vindo no meu canal, queridas brasileiras! Meu nome é Olga, sou russa, tudo bem com vocês? Hoje eu vou continuar minha viagens na cultura brasileira, na vida brasileira e qual parte a vida no Brasil é muito importante, é muito famoso e todos sabem até na Rússia ou na outros países longes. O que pessoas sabem sobre Brasil sempre. Frutas brasileiras. É óbvio, é claro. Não sei como para todas as vocês. Você gosta das frutas? Você come frutas? Qual frequência? Frequência. Frequência. Frequência. Porque, claro, eu adoro as frutas. E tanto estudar mais frutas brasileiras. Qual mais você tem? Quase precisa saber alguma enciclopédia das suas frutas. Algumas frutas não para comer, só para cozinhar algumas sobremesas. Outras frutas para bebidas. Outras frutas para comer com açúcar. Outras frutas. Outras frutas. Agora eu vou entender como funciona esses meninos bonitos. Aqui mesmo, aqui mimizinho, a gente tem hoje maracujá doce e ovo de dragão. Não quero falar nada mal sobre esse fruto, mas, uh, por exemplo, se meus pais na Rússia vai encontrar esse fruto, eles não vão entender nunca se esse é fruta real que coisa estranha! Então, chega pra mãe, vamos começar. Gente, tenho medo. Primeira coisa parece mais simples e óbvio, mas não. Geralmente na Rússia a gente corta das cascas, das frutas, mas aqui eu não tenho certeza que eu preciso cortar as cascas. Posso morder? É, por favor. Hum. Você lembra meu outro vídeo onde eu experimentava já maracujá, tipo, normal? Eu não vou nunca esquecer essa é azedo gosto. Eu vi as estrelas, provavelmente. E no mercado eu pensava que esse é manga. Desculpa, sério, pra mim é um pouco parece como manga. Mas vendedor falei pra mim que essa é maracujá tão doce, como o primeiro beijo. Como cartar isso? Ha! Ha! caramba. Ah! posso comer com essas sementes também. E como eu entendi, eu não posso comer essa coisa branca assim. Quero mais. Que docinho! Precisa colher maracujá de colher. Que bonitinho! Maracujá é bom pra saúde? Hum, o vendedor não falou mentira. Hum, eu preciso parar porque precisa salvar espaço para outro ovo de dragão, não lembro o nome. Outro menino. Tum, tum, tum, <laughs> o nome dele. Eu vou chamar Ovo de Dragão, desculpa, mas não, ovo de dragão. Como abrir você? esquisito, né? Porque a casca dele parece tão sólida, mas na verdade é... Eu tenho medo, eu vou fazer com colher. Esse posso comer, não? Não posso? Doce, com leite condensado. que bonitona! Hum, como comer isso? Parece um pouco de sorvete. Meu açúcar no sangue aumentou. É, mas eu quero mais. Que é gostoso. Hum. Agora eu sei seu secreto, como você está fazendo leite condensada. É suco de fruta ou de dragão. Hum. Nossa, que gostoso. A gente não tem essa fruta na Rússia. Maracujá não tem também. Hum, como precisa comer? Só puro? Pessoas, você precisa recomendar para mim mais frutas que existem no Brasil, que você gosta, para mim experimentar também. Ah, agora precisa água. Uh, vou comer isso depois de algum bom churrasco. Sladka da хренения. Pode ser precisa comer esse fruta com pão para ser não tão doce. Abre pão francês e coloca. Agora é melhor momento para deixar like para esses vídeos. Beijo no coração a todos vocês. Tchau, tchau.